No, Mikey. How you doing? Salve, salve rapaziada. Hey, without further ado, let's get started with today's video, man. Ryu the Runner, Beyonce, Steph. Let's check this one out, man. Salve, salve record. 哈哈。哈哈。 ouro na minha, ouro na minha pele. Jogo já na minha mão. Ela vem de Louis, vem A minha novinha parece a 11 Ela combina com Eu é, ouro na minha pele. Eu caio com joia na minha puta. Sempre tá com sede. Eu não posso mais chorar, não. Eu não posso mais ser quebrado. Eu vou tirar minha mãe do trampo. Eu jogo silicone na baia. Eu jogo água na manchã. Meu bolso é uma savana. Essa puta não sabe quando é que eu tô saindo da lã quer. É? Deixa empilhando né, com um bolo de Caramax. Pega o do outro pra minha mãe, porque ela merece. Ela só me quer porque eu faço sucesso. Ela só me quer porque eu faço sucesso. Yeah, yeah. Eu uma atriz de novela. Sempre que ela tá no tédio, que eu queimo uma vela. Ela viu quanta nota que eu tenho dentro da margela. Se você deixar tudo esse cash, minha vida eu empilho Minha vida eu empilho, ah Mas não vem pra pouquinho da Isa, um pouco de Azealia Banks E as tatuagens da mina é de maloca Conversando e negociando pra ver qual é a melhor frota Quem foi que falou que nós não, não vai viver isso pra sempre Tá pousado na conquista dos neguinhos, interessante yeah. Eu sei que o sonho dela é que eu jogo dinheiro pra ela jogar o implante yeah. Pago sua lipolete, yeah. pago sua aposta na bet Sou uma interesseira, mas essa bunda é gigante ah. Ouro na minha pele pra ficar mais elegante ah. Chega emocionado, comentar já vi de monte Mesmo que suas amigas, ela tem minha DM Não vou extrair, nem penso Ou será que eu tô manipulando? Ela quer ser alguém normal, mesmo que pareça Beyoncé yeah, Mesmo que só dure uma noite yeah, Quero você sem nada às 11 Ouro na minha pele, jogo já na minha mão Ela vem de Louis, vende A minha novinha parece a Beyoncé Ela combina com baby. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm. Damn it, Louis Fenji. get that there, man. Louis Odo, get that Odo, uh uh, uh, uh, Louis Fenji. Yeah, this guy's bro. This guy's been going crazy, bro. But this guy Ryu the Runner is taking over, man. Like every single song he drops is crazy. You feel me?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 my demon. He told me get rid of my feelings. Uh-uh. I'm on the phone with my demon. He told me go work is limitless. You don't got rights, so we see it.